何はい、え、えー、終了チャンネルのお時間です。翔太です。えっと、今日はですね、あの、今多分 今日月曜日なんですね。で、この数時間後には多分動画アップされてると思うんですけど、というのもちょっと、僕らにちょっと時間がなくて、で、今回はちょっと動画が撮る、撮れなくてですね、ちょっと短い動画になるんですけど、えっと今、10時。なかなか起きてくれない。うん。 うん。で、えっと、その、なんで今日動画上げたかというとですね、 <laughs> えっと、僕らの、あの、チャンネル登録者数が、もうすぐで5000人いくと思うんですね。いつも見ていただいてありがとうございます。だいたい動画投稿し始めて3ヶ月ぐらいかななんですけど、はい。 えっと、もうすぐ5000人行くので、なんか企画しようかなと。企画なんか動画作ろうと思うんですけど、例えば、なんか YouTube ライブするとか、あとはなんかプレゼントするとか、いろいろ考え中なんですけど。で、なんか、やっぱり一番コメントがあるやつがいいかなと思って、今回はこの動画に、えっ、と、 この5000人近くのやつを、えっ、ー、と、これをしてほしい、あれをしてほしいというのを書いてほしいんですね。で、それの動画にしようと思ってます。本当に起きないね。りょうちゃん。ん顔見たいよ。ダメ。ダメ。いいから。うん。うん。うん <laughs> これでまたさあれだよなんか「かわいいかわいい」ってくる、うんうん、 <laughs> そう今日僕らどっちも遅く出勤なんですけどそういう時は全然起きてこなくてですねもうその夜とかも前日かいっぱいのお酒飲んでそのまま寝ちゃう 子なので <laughs> 朝とかも何も食べないしねまあでも今日もいい天気でずるいななんか俺も横顔がいい俺もなんかそうやって可愛くぶれるんだったらそうしてたい <laughs> <laughs> まあ、こういう感じで、えっとですね。はい、外して。外して。えっとですね、今回はこういう感じの動画になりますけど、えー、っとですね、次、金曜日あたりかなあの、違う、新しい内容がある <laughs> 動画を上げたいと思うので、それまで、えっと、ちょっとお待ちください。ね。 両、うん。でも分かった。